Il faut en réveiller certains pour constituer une patrouille. Tu as raison. Que penses-tu de Maxence et Eden Parfait. pour avoir le niveau d'Eden comme ça. Je pars les réveiller. On se rejoint à la sortie du camp. Hmm, bien. Tout le monde est prêt Ils sont déjà partis Oui, probablement. Pourquoi Oh, euh, non, juste pour savoir. Tu es sûr Tu as l'air un peu tendu pourtant, c'est la routine habituelle. Oui, je sais. En fait, j'ai peur. Tous les matins, je me demande si ça va être le jour où ils m'emmèneront en patrouille. Quand je vois les autres venir avec des blessures, je me dis que un jour ce sera mon tour. C'est donc ça. Je comprends. Malheureusement, je ne peux rien faire. Après tout, moi aussi je suis encore qu'un louveteau. Mais tu es fort. Je sais que tu arriveras à surmonter cette épreuve. Merci. J'apprécie ton geste. Je te laisse et désolé de t'avoir réveillé. debout. Tu sais pourquoi on t'a emmené Alors, va, rapporte plus de proies. Plus le nombre sera élevé, et moins ma déception sera grande. le nombre sera élevé. Élevé, c'est combien exactement Ouf, c'était bien une proie. Et pas un monstre énorme qui aurait pu me tuer en un seul coup. très bien, même si tu aurais pu faire mieux. Vieille, regarde, je t'ai rapporté à manger. C'est moi qui l'ai attrapé. Bien joué, Eden. Je suis fière de toi. Apparemment, la patrouille s'est bien passée. Oui, très. J'ai pensé que ça allait être bien pire, mais non. Il m'a juste dit de rapporter le plus de proies possible. Toujours avec son air effrayant. Et il m'a dit que c'était très bien, mais que j'aurais pu faire mieux. Hey, salut Eden Alors, comment ça s'est passé Tu as l'air si joyeux Hihi, ça s'est très bien passé, j'ai tout raconté à Jay. Je devais rapporter le plus de proies possible et Ash m'a dit que c'était très bien même si j'aurais pu faire mieux. D'ailleurs, ça c'est moi qui l'ai attrapé. Je suis content pour toi, Eden. J'ai eu peur que ça se passe mal. Très belle prise au passage. Oh, merci, Andy. Tu sais si Isuko est là Je ne sais pas. Je ne le sais jamais. C'est comme s'il faisait même pas partie de cette note. J'ai l'impression d'être seule à porter ce fardeau et d'avoir à m'occuper de tout. Tu n'es pas seule Je suis là moi aussi. Peut-être que ce n'est que temporaire et que bientôt il prendra son rôle d'alpha au sérieux. Et en attendant, tu te très bien. Eh, merci Silver. Je sais que je peux compter sur toi.